Fala tutte c'hai my shuka pati pick it up. Tequila, tequila, shuka pati pick it up. vela papale Café caimande Mágica saquina star Kodo tijanal susar Tia vela papale Café caimande Café caimande Café caimande Tu só queres a Kirei lesan cara tu que bare pasar Kodo ci jana sosan Ci avela papale Kate kai mande Te vari gila san Kodo ci jana sosan Ci avela papale Hai, haide la soker de mi Sokedan bu sokedan Hay andar şeyrom ya kirdi Hoppa hop hop co sniemu I be loving go simulo da da da da da da da Then I love so get out me Ed amore so queres E codo tu che ci pena da da da da da da da Ja E abada pa pa ba da ba da ba da ba da ba da pa pa ba da ba da ba da ya ba da pa ya pa ba da ba da pa ya ba da ba da Ya ba da pa pa ba da ba da ba da ba da ba da pa pa ba da ba da ba da ya ba da pa ya pa ba da ba da pa ya ba da ba da Pekečima tradema, tarararara, tararara Pekečima pebariva Kaj pijene multati Kaj pijene multati, tarararara, tararara Hop, hop, ego, samo Kaj kanak beša van glamuro kjer me devla Tarararara, ta ta ta, di da di da da da da Ay lo Rio diamante di kill de dev la da da da da da da da da di da di da da da da Hai la chosica do je svitu do mne šajdi la besare le le le le da da da da da di di da da Žane sromnej, žane smekam, al tu curale, sa da da da da da, di da di da da da la da la. Lásosziká, dogyes, vi tudom, nyé, ságyi, labe, száre, le, le, le, le, ta, da, da, la, la. Žanes romně, žanes meka, mal tu curale, za da, da, da, da, da, di, da, di, da, da, da, la, da, Opa! Hop, hop! ja me te dilaba me de la da da da da da da da da la da da da da da Murarom ja me te kelava de de la da da da da da da da da la da da da la Jarom je taj lisak jo kelimo kade si kavale le le le le da da da da da da la la Jarom je na la ja inger vi amara sha da da da da da da la la la Sharonetta, Elisa, Giocheli, Mocade, si cavale, le le le le, tararararariritalala. Sharonena, Laja, Ingervia, Marasha, Yoitala, rirarirataratarala. es man, dulce mandar, naya papá chama. Pablo pabol, pabol oído, ande muro oído, pabol lo camino, me hackeará. dentro do eixo da Ay, le, le, le, Didadarididam, didadarididam, Kavavandari gava, didadarididam, didadarididam, Mangeluviyanava, didadarididam, didadarididam, Kavavandari gava, didadarididam, didadarididam, Mangeluviyanava. Tira-da-di-di-dam, tira-da-di-di-dam Ababandari-gaba Tira-da-di-di-dam, tira-da-da-di-dam Mangilu-viyanava Tira-da-di-di-dam, tira-da-di-di-dam Ababandari-gaba Tira-da-di-di-dam, tira-da-da-di-dam Mangilu-viyanava Tira-da-di-di-dam, tira-da-di-da-di-dam Ababandari-gaba Tira-da-di-di-dam, tira-da-da-di-dam Mangilu-viyanava deep beat, no que tu cames, la la la la chica, chica, Stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay. lo vengo tu tu Otra yo camasurales Sale de Cameles Chaves yo camasurales Sale de Cameles Chaves Otra yo oh, oh, oh. romano Otra yo, si amaro lo vengo son barbado que abrir romano mano yo, o romano yo, si amaro los besos son barbados, un ritmo romano. Otra yo, romano, otra yo, si amaro. Y lo vengo son barbados, un ritmo romano. Eje, eje. Eje, eje. Ya sé. გადაგდებ ლასაში ბახტალე სამრომალე კანაკატე სამკეთანი ბახტალე სამრომალე კანაკატე სამკეთანი Yo camazurales, sale de Cabeles Otra Yo sale de Cabeles o Otra yo romano, otra yo si amaro. Amaro si yo vengo sopa malo, cualquiera rico romano por romano, otra yo si amaro, y lo vengo son barrado, quiero abrir por romano. Otra yo por romano, otra yo si amaro, y lo vengo son que quiero abrir por romano. Otra yo por romano, otra yo si amaro, y lo vengo son barbado, quiero abrir por romano. pifi astra haya vi dikela dikela chave sa jucarela sostarmo dikela chave sa jucarela Beshe leshe pefe astra haya vidikela Beshe leshe pefe astra haya vidikela Somo! Di che lasciavi sa giocare là Sostarmo Di che lasciavi sa giocare là シャブ体操の中やねら雨らべしゅかれすべしえいでけらべ janela Enchei janela Pela chaveira Enchei janela nagy bánata. szeretnek. Hoppa, hop, hop, hop. tulipa. Tuimo, tuimo, tuimo, tuimo. Hop, hop, hop. Jabo, jabo, jabo, jabo. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. My. kamenele îngheda. Da, des de la mai durmurișei. Que sunt ceactata murivor naredili tudi drago del Mudišeja. Ki vodva, dejaj. So starši. Haxtaytaves murişey palakiri şukar vorba. Akanak mekerav tukeye klaşi geyi teşay kele samenge. E gitara yo prela, janes vitu sokera. Ayta dira dira ta da da da na na na na. Kerav geyi romanita ve tuke bahtali da da da da da da da da da da da da na na na. Oy le da da da na na, la la da da da Kanak beşaz paşaya dira dira talana Ay le la ra ra dalna la ra da da da da da dalna Bari paça hacara dira dira talana Gioilo te na duca che la menge muro pra Ai te dira dira ta la ra ra na na amuk tut mo tu janes lek mai mish to te kheles dira dira te da la la la la pa te oy le le le ta la la la la le le ta la la la la le le ta la la la la la la la tu la la mai la te cheles Dira dira la la la la la la la la la la la dira dira ta la la la la ta la ta la la la la la dira dira ta na na che era un ritmo romano pari voi assieme nove romane avevo Savo Janel tekelel akkanak şaysi kavel Dira dira tete la la la Esto te quieres dirá de de tu que basta dirá Trinesa tai Trinesa.